生，你就擅长玩暧昧，人到咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的心声只是场误会。 总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 只想依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 初以为你爱得多纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。 日记就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺。 永远学不会。影面里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 生，你就擅长玩暧昧，热到咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。 总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，为你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 只想依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。电影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，走跋山涉水到也不能寐。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。电影院里。 没天生你就擅长玩暧昧，而那咖啡馆里独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。 当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 相依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热那咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。 昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，都是你。 永远学不会。影面上，你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的心声只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。 当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 就像依偎。没错天生你就擅长玩暧昧，人那咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。 日记就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺。 是你永远学不会。电影院里，你在跟谁相依偎？没错，天生，你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 跋涉水，到也不能累；从无怨无悔，到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉。 吐到最后，为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌，结局再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。 上天揽月到山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 一醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是在。 开始相依偎，没错天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。影缘里，你跟谁相依偎，没错天生你就擅长玩暧昧。 而那咖啡馆里独自在伤悲，有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 是一片黑，从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。 当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。宁愿里你在歌声相依偎。 从天生，你就擅长玩暧昧；，热闹咖啡馆里，独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天来月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 只想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。电影里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 其实相依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。而那咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂。 跋山涉水，到也不能累；从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱得多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，为你故事就像隔夜的宿醉。 走到最后，为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。说上天来月。 山海作别，走跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 只想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌，却是再也找不回。音乐里，你在跟谁相依偎？没错，天生，你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里，独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不。会。 其实相依为没做天生你就擅长玩暧昧，而那咖啡馆里独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 伤悲，用了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？ 等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。电影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。 在那咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 只想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。电影里你在跟谁相依偎？眉锁天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，走跋山涉水到也不能没。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 你就像一位没错，天生，你就擅长玩暧昧。而那咖啡馆里独自在伤悲，有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不。 你就擅长玩暧昧，热到咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的心声只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫。 才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 只想依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热那咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 初以为你爱的多纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。 日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？眉锁天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到山海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺。 永远学不会。影面上，你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。而那咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 生，你就擅长玩暧昧，人到咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的心声只是场误会。 总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 只想依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。电影里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，走跋山涉水到也不能没。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 就像一位没错，天生，你就擅长玩暧昧，而那咖啡馆里独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 真心全世界是一片黑，从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。 当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 就想依偎，眉锁天生，你就擅长玩暧昧，热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天来月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓。 你就擅长玩暧昧，热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 其实相依没命，做天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 跋山涉水，到也不能背。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱得多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉。 走到最后，为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。 上天揽月到山海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 只想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 天生一对，没错，天生你就擅长玩暧昧。而那咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不。会。 跋山涉水，也不能背。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉。 吐到最后，为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。音乐里你在歌声相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。 上天揽月到山海捉鳖，从跋山涉水到也不能没，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是在。 开始相依偎，没错天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。影面里你在跟谁相依偎，没错天生你就擅长玩暧昧。 而那咖啡馆里独自在伤悲，有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 是一片黑，从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。 当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的。 你就擅长玩暧昧，热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心，全世界是一片黑。从上天来月到山海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，走跋山涉水到也不能没。从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 就像一位没错，天生，你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，有了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 是一片黑，从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？ 到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。电影院里你在跟谁相依偎？眉扫天生你就擅长玩暧昧。 伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 醉，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。电影里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 其实相依偎，没做天生，你就擅长玩暧昧。而那咖啡馆里，独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 伤悲，丢了真心全世界是一片黑，从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备？ 等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？眉扫天生你就擅长玩暧昧。 在那咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到山海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 只想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会，总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧，当初怎么会对你毫无防备，等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺，昔日记忆就像爱情的墓碑。 汹涌却是再也找不回。音乐里你在跟谁相依偎？眉锁天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲。丢了真心全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到也不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 你就一位没错，天生，你就擅长玩暧昧，而那咖啡馆里独自在伤悲。有了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不。会。 生你就擅长玩暧昧，人到咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心全世解释一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。当初以为你爱的多纯粹，原来你就想跟我一起睡，一觉醒来后发现都不对，对你的心声只是场误会。 总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰。与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。昔日记忆就像爱情的墓碑，人海汹涌却是再也找不回。 只想依偎，没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到山海作别，从跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺，可是你永远学不会。 初以为你爱得多纯粹，原来你只想跟我一起睡。一觉醒来后发现都不对，对你的牺牲只是场误会。总是要弄到最后满身疲惫，才知道自己原来多么愚昧。当初怎么会对你毫无防备？等到你劈腿，眼看心碎成灰，与你故事就像隔夜的宿醉，吐到最后为你掏心又掏肺。 日记就像爱情的墓碑，人海汹涌，却是再也找不回。影院里你在跟谁相依偎？没错，天生你就擅长玩暧昧。热闹咖啡馆里独自在伤悲，丢了真心，全世界是一片黑。从上天揽月到下海捉鳖，走跋山涉水到夜不能寐，从无怨无悔到撕心裂肺。